Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module Writer de LibreOffice. Nous allons voir comment faire continuer un texte d'une zone à une autre. Nous voulons que le texte coule automatiquement d'une zone à l'autre, à l'instar de ce qu'on peut réaliser avec un logiciel de PAO, de publication assistée par ordinateur. Nous avons inséré des cadres dans le document. Pour cette vidéo, ils figurent sur la même page, mais ils pourraient bien entendu être sur des pages différentes nous allons insérer un texte exemple disponible en autotexte par le menu Édition Autotexte, catégorie Standard, puis Texte pour exemple. Insérer. Le cadre est trop petit pour afficher l'intégralité du texte. LibreOffice le signale par le triangle rouge en bas à droite du cadre. Pour faire couler le texte dans le cadre suivant, sélectionnez le premier cadre, cliquez sur l'outil « Enchaîner les cadres » de la barre d'outils « Cadres Cet outil est inactif si aucun cadre n'est sélectionné. Le curseur se transforme, les maillons de la chaîne indiquent que le choix de la liaison est en cours et l'icône renseigne sur la disponibilité de la cible amenez le curseur n'importe où sur le cadre et cliquez. Le texte coule automatiquement et s'adapte au redimensionnement des cadres. La liaison des cadres peut se faire également par menu. Clique droit sur un cadre puis menu cadre. L'onglet Options présente les listes Liens précédents et Liens suivants qui permettent de choisir ces derniers.